Ну и где же наш мужчина? Там же вроде будка с телефоном стояла. Улетела, что ли? Может, он не тот номер набрал?